اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بهيدي الحلقه بدنا نحكي عن مشروع كثير حلو اسمه سيبا فلات نحن هذا المشروع صورناه واساسا الرابط تبعه بتلاقوه اسفل آه، الفيديو يعني الشرح عن الشقه النموذجيه وتصويرنا له تقييمنا له والخريطه الجويه كمان تبع هذا المشروع لكن بهذا الفيديو بدنا نحكي عن آه، مقابله حصريه مع احد آه، مسؤولي المبيعات داخل هذا المشروع ليندا هانم بدنا نحكي عن المشروع وليش الناس ممكن تستثمر فيه وعن شركه الانشاء بشكل عام فان شاء الله بعد المقدمه بنبلش بالمقابله Merhaba Linda Hanım, Merhaba. hoş geldiniz. Türkiye Dreams Apartman Kamiran. Teşekkürler. Ee, sizin proje e, bana göre çok sevdim. Yani e, metrekare olarak falan. Hı e, Zaten biz orada başka bir e, Siba İnşaat için başka bir çekim yaptık ve başka bir görüşme yaptık. Siba İnşaat hakkında ama başka bir proje için. Ee, siz böyle kısa bir şekilde ne anlatacağız bizim takipçilere Siba İnşaat hakkında? Hı hı. Ee, Siba İnşaat 25 e, yaşında yani o Türkiye'de çalışıyor inşaat ile. Ee, büyük projeler var e, Maslak'ta ve e, Kathane, Bodrum'da başka projeler hmm. var. Ee, yani şu anda biz e, çok hızlı bir sure teslim ediyoruz. Yani bizim proje mesela iki yıl önce başladı. Şu anda biz bütün e, proje bitirdik. Yani Hı. bütün projeler aynı şekilde, aynı zamanda teslim ediyoruz yani. Hı, maşallah. Ben bir şey fark ettim. Yani sizin projeler her, hepsini merkeze yakın. Yani böyle merkeze uzak, Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir falan hiçbir proje yok. Hı Sizin e, yani şimdi projeler var, sonraki projeler böyle devam edeceksiniz ya da... Evet, zaten şey bizim proje e, onun arsası e, aynı SİB'e ait yani bu Aha. yüzden onun alanları... E, sen... karşılığı arsa sahibi başka bir kişi yok yani. Yok yok sadece onlar SİB'e inşaat. Bu yüzden onun alanıyla çalışıyorlar yani. E, e, İstanbul'da. Anladım. E, başka yerde yok uzak bir yerler e, çalışmıyoruz. Sadece meslekte ve yakın yerler oradan yani. Hmm, anladım. E, yani e, evet. e, yani onun e, ben ama ben başka bir şey sordum. Yani Hı -hı. burada mesela arsa alırlar buraya yaparlar projeler ya da hepsi merkeze yakın bir şeyler. Onun e... yani şu anda uzak bir yer yok. Sadece e, şehir merkezde. Hı hı. Ee, e, bu proje hakkında fla, e, Siba Flats e, takipçilere ne anlatacağız yani? Bizim proje hazır olacak. Bir ay sonra teslim olacak hmm. bu bu yılın sonunda. Yani biz iki yıl önce başladık. Şu anda bütün proje bitirdik. O iki blok blokta ee, altı büyük dükkanlar var, büyük mağazalar olacak. Ee, her blok 11 katlı. Bu, bu dükkanlar hakkında ben e, şey fark ettim, hmm. dükkanlar çok fazla büyük. Evet, yani çok böyle büyük. bir dükkan, 10 dükkan, yani bir tane dükkan evet. 1600 metre falan. 1600 metrekare. E, 16 e, e, dükkan çıkar orada. Yani şey bu cadde bütün caddesi şey ticari bir cadde olacak. Yani büyük firmalar için vereceğiz bu e, bu Ne gibi dükkanlar. mesela orada? Ee, mesela araba şey mağazaları. Belki bank, bank olabilir yani bank olabilir, e, mobilya mobilya falan yani böyle bir şey yani büyük firmalar için yani normal küçük mağazalar olmuyor yani orada. Hmm, belki zaten. Migros orada olabilir büyük bir e, market. E, tabii ki yani Starbucks, Migros Birisi falan. aldılar mı orada ya da hala? E... Yani şu anda e, Starbucks ile konuştuk yani hmm. galiba başlayacak ama başka firmalar daha yani onun adılar sormadık. Ama satılık var. Evet satılık sadece iki dükkan var. İki Başka, e, dükkan evet. satılık var. Diğer dükkanlar kiralık e, ya da yani, satıldı. Yani şey e, kira yapmıyoruz şu anda. Yani Hı. sadece bu iki dükkan biz onları satıyoruz. Rental garantiyle 16 yıla kadar. Oo oh, maşallah. Hı Bu güzel bir şey. Ya evet yani şey aylık 20 bin dolar olacak. Hmm. 10 16 aya kadar. Garanti her ay böyle bir kadar evet. para alacak. Tamam. Şimdi daireler hakkında. Hı hı. Ee, e, yani sizin daire tipi ne burada? Hı hı. Ne, ne, ne çeşitleri var? Yani 1 artı 1, 1 artı 0, ee, 3 artı 1. Toplantı daireler bizde 202 daire var. Şu anda yani çok bir rakam kalmadı. Sadece e, 37 gibi yani bir daire e, kaldı. E, onlar 1 artı 1, uç artı 1'e kadar yani 1 artı 1, 2 artı 1, uç artı 1 var bizde. 4 artı 1 yok. Yok kalmadı. Ama 3 artı bir galiba dubleks orada. E, bütün e, üç artı 1 e, dubleks. Ha bütün. Evet, hepsi hmm. dubleks. Yani aynı e, flat e, yani flat daireler yok 3 hmm. artı 1, sadece dubleksler. Anladım. E, zaten çok kalmadı zaten dört daireler kaldı şu anda yani. ya. Bu kadar bu büyük bir rakam kalmadı yani. Yani sizin e, yani orada bir daha birkaç tane proje var. Hı hı. Yani mesela Vadi İstanbul falan falan. Hı. Ee, ya da sizin proje Seba, Suites orada var. Hı hı. Ee, bizim takipçileri ya da orada gelen e, müşterileri neden orada daire alıyorlar? Yani ne amaçlı? Sizin özellikle hı hı. orada ne? İlk şey maslakta bütün insanlar maslak yaşamak istiyorlar. Hı. Yani e, bütün insanlar e, yani rahatlı bir yer orman yanında hem de e, şehir merkezde yani. E, bu yüzden bütün insanlar maslakta yaşamak istiyorlar. Bizim e, daireler biraz geniş, büyük içinden. Hı. Yani çok küçük bir daireler yok. Yani bizim bir artı bir onun e, net 70 metrekare. Net. Evet. Ha, güzel. E, yani başka e, bu 101. Başka projeler bu 2 artı 1 oluyor. Evet. Yani bizim... Ya ben bir proje kurdum 3 artı 1 böyle. <laughs> yani bu yüzden e, biraz rahatlı hmm. ve onun fiyat çok uygun. Yani e, evet. çünkü şey e, bu arsa inşaat firması ait bu bir yüzden ortak çok yok falan. Evet, Doğru. bu yüzden çok yüksek fiyatları yapmadılar. Yani daha uygun Türk vatandaşlık mesela insan yabancı insanlar için iyi bir daire alabilir. Konum olarak Yani e, e, nasıl orada e, iletişim için nasıl insanlar oraya giderler? Onlar nereden e, gidebilirler? AVM falan var. Orada lokasyon Aha. olarak ne tamam. var? Tamam. Şu anda şey e, zaten bu caddesi bizim projeden, Sebaflat'tan e, Vadi İstanbul'a kadar bütün bu cadde mağazalar var içinde. yani Cender'in caddesi galiba. Evet yani açılacaklar. Zaten hmm. projeler orada hep under construction teslim edecekler çok yakın bir süre yani çok e, çok e, şey yerler yeni projeler kalmadı zaten hmm. bu yerde. Ee, ve e, Vadi İstanbul'a kadar 5 dakika yürüme mesafe var. Yani e, AVM, büyük AVM zaten Vadi İstanbul oraya gitmek istiyorlar. Sadece yürüme mesafe yani 5 dakika hiçbir şey değil yani. Ee, şey e, İstanbul merkezi, Taksim falan. Ee, orada e, metro falan var mı yani oraya giden? E, ee, Seyrantepe şey? metro e, o Una e, kullanabilirler e, stadyumdan. E, son, e, ilk şey e, Vadi İstanbul'a AVM, oradan e, havarayla e, Seyrantepe metro station gidebilirler. Evet. E, orada ee, ücretsiz galiba bir metro var. Evet, Hı -hı. o ücretsiz AVM'e ait. Oradan şey Seyrantepe'den yani İstanbul'a başka yerler gidebilirler. Ee, araba varsa daha kolay olacak. Yani mesela şehir e, başka yerler Tem ile orada tem var. Hı, tem yolu. Ee, evet. E, tem yolu ile mesela e, e, Mall of İstanbul'a kadar e, 15 dakika olacak yani hmm. çok yakın oluyor e, arabayla. Var yolda zaten. Ya her şey oradan yakın yani bu büyük yollar ile e, bebek e, gitmek istiyorlar 15 dakika gibi aynen olacak hmm, yani güzel. bütün yerler yakın. E, 4 e, Levent sorry, ve Şişli'ye kadar 7 dakika, 12 dakika kadar yani çok büyük bir süre değil. Sonra Taksim'e kadar 20 dakika arabayla gidebilir. Yani. 20 dakika zaten az değil aslında. <laughs> İyi yani biraz trafik varsa iyi yani. Anladım. Ama metro ile galiba daha daha kısa. Aynı aynı şekilde metro ile. Çünkü şey e, dikiştiriyorsunuz. E, evet, yani, yaştırmak için. Evet, yani Anladım. biraz yürüme var. Hı -hı. Bu yüzden 20 dakika istiyorum. sen e, çok böyle bir sadık bir insan. <laughs> Evet. Bazen diyorlar ya Taksim'e 5 dakika, 3 dakika orada olursun. <laughs> Yani sen Taksim'den Taksim'e kadar 5 dakika yok yani. Evet, Nasıl doğru, orada? Doğru. Böyle zaten bizim her zaman bizim hı hı. E, bizim kanal bilgileri hep- her zaman net ve e, doğru bir şey anlatıyoruz ve çok teşekkür ederim bu Siz de e, çok net bilgiler teşekkürler. almak için. E, Siz bizim kanal takip ediyor musunuz? Evet tabii ki. Sevdin mi? <laughs> evet yani 3 yıldan şey takip Ha, ediyorum. teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. E, Teşekkürler. çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Sağ وهر olun. زمان size bekliyoruz burada. Teşekkürler size. sağ نحن olun. كثير بنتشكر على المقابله الرائعه هاي اللي حكينا فيها تفاصيل كثيره بخصوص المشروع يلي اسمه آه، سيبا آه، فلاتس آه، فاذا في عندكم اسئله ممكن تسالونا اياها اسفل الفيديو ممكن تتواصلوا معنا بالارقام موجوده كمان اسفل الفيديو ممكن تشوفوا الفيديو اللي له علاقه بالمشروع نفسه او الخريطه آه، عن هذا المشروع كمان بتلاقوا الرابط تبع اسفل الفيديو اسعار هذا المشروع كمان في رابط اسفل الفيديو بياخذكم على الويب سايت تبعنا بتشوفوا اسعار هذا المشروع والمشاريع الثانيه الكثيره الموجوده ضمن شبكه مشاريع تي دي اي شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته